همیشه خبربارو مشغول تو که میبینید اون چه؟ من لیو تو اینجا چیکار میکنی ما؟ آقا سب کن ببینم من دارم اینجا ویدیو میگیرم تو اینجا چیکار میکنی؟ چرا تو ویدیو میگیری؟ برای ویدیو آقا اینقدر بچه ها درخواست دادم یعنی چی آقا قرار بود بلاکس فروت من برم امروز قرار بود من برم نه چی قرار بود تو بری؟ آقا من میخوام برم تو برو بیرون برو بیرون از این بازی اینو بند کنید آقا اصلا یه لحظه سب کن مره یه لحظه سب کن یعنی یه بلاک فروت دو نفره ما نشده داشت. داشت بشه داشت من پایتم داداش من که مشکلی ندارم تو هم که مشکلی نداری بریم بریم مدر. توی این ویدیو باید لول پنجا برسیم اولین فروتمون رو بگیریم ها شما خیلی درخواستاتون زیاد بود دیگه مجبور شدیم هر چی سریعتر بریم سر ویدیو بریم تو کارش مجد آقا تو هم که مثل همیشه کچل داداش من بایسته ببینم تو بیکن هد شدی منم که کچلم <laughs> ولی اینا رو ولش کن اینا برام عادی این سیخونک چیه تو کمر من در اومده آقا آقا چی معلوم نیست پیدا کردم بکنم یه داستانه همین pirate انتخاب کردن اینا ولی نمیدونم من چرا ندارم اصلا تو عجیب غریبی هم میشه لتس گو پسر هم کچل خب، باشیم یه چی به <laughs> <laughs> اسم shop اینجایه تمام شدم یه چی به اسم shop اینجایه اینم shop دوباره sword دیده میتونیم شمشیر بخریم او ما ما ما ability رو دیوار نوشته فعلا وایستا وایس او نمیمان ولش کن ما انیمیشن این بازی خداست و اینجوری با Q زدن میتونم غیر عالی با کیو داش میکنیم با Q؟ بعد اون پایین انرژی داریم فرق هم صده بسر <laughs> اولی کاری که باید خب، بکنیم بیا اینجا quest بگیریم مجره بریم تو کاره وایس ما یه زدم داریم اینم ability مون البته زیاد چیز سر در نیاوردم ولی okay بریم ولش کن پلیز سلکت کوست بندیت بندیتا رو select میکنیم confirm quest accepted سلامی آقای رو bandit و بیا اینجا میرم بیا اینجا بیا اینجا بچه سا. اون چیه اون چیه از اینجور کارو نکنم ببین ره ببین خب بیا اینجا ره بیا خب. اینجا بیا دنبالم بیا دنبال من میخوام همه شروع جمع کنم همه رو یه جا بزنم چقدر ضعیف من اینا مثلا هنوز صده آقا آقا آقا من منو دیگه نزن وحشی روانی یاقی سمپایو لول دویو حالا میریم توی منو استن او ای از اون بازی که باید کلی چیزا رو level up کنیم آره راستی چی اینم از کامنت امروز یکی از بچه کامنت جالب گذاشته شما هم اگه دوستان کامنتتون تو ویدیو بعدی باشه یه کامنت انگلیسی یا جالب بذارید من آره، دارم melee و میبرم بالا defense هم میبرم بالا دوباره میلیو من یه دونه میبرم بالا دیگه بریم تو کارش اوه سمپای اومد بکنی Let's go بیا اینجا بینم اوهو بازی شروع نکنی لول اپ کردم آره بسر ما می‌خواستیم این بگیره بگیریم اینا نمیذاشتن آشکار آخر رفتیم بالای درخت بالا چرخ اینم از این آه لول 5 پنجم من تو لول چندی لول 16 واقعا نه یه چیزی خواستم بگم که پشمال درد لول 7 خب مان ببین واسه لول اپ مان لول اپ کجا کردی داداش فقط quest اون کی تموم میشه داداش منو من 18 تا پیام اومده stat او داداش بعد level up کنه دیگه 18 point دارم خب وایس ببینم اینم از این اینم از این بس بذار ببینم quest چی شد خب. کلیک تو اینتره بندیت میگه 5 تا bandit بکش این یکی و اینم از این اون تموم شد لتس گو استات خب من میخوام melee مو چند تا level up کنم defense هم, میبرم بالا که اگه مثلا fight سخت شد بتونیم یکم یه کارایی بکنیم بس من بیشتر تو کار دیفنسم ولی با من دوست دارم سرد داشته باشم به خدا سرد از الان فعلا دیگه من دارم melee و میبرم بالا چون الان فعلا تنها چیزی که بدون shop و خرید کردن من 75 تام refund میخواد برای اینکه چیز کنی اینکه برش گردونی خب پسر یعنی حالا چیکار کنیم حالا فکر کنم باید بریم به island ای دیگه خب، مدری تو جک میدونم نباید اینجا بمونیم تنها چیزی که اینجا وجود داره همینه بازم اینا چی boat. دیلرشیپ دلم یا بوت دیلرشیپ آقا به نظرت اینجا خرید نکنیم اصلا شاپ و اینا داره نمیدونم سلکت بوت تو پرچز یه بوت درصد میاد 100 درصد فریشو میگیرم حتی نمیدونم میتونم بایق خوبم بگیرم همین اول داشته باشین. 100 تا پول دارم ولی بذار سیو کنیم فعلا خب بچا نمیدونم چرا داره بهمون نشون نمیده که ما باید چیکار کنیم در از به ما اومدیم یه بار دیگه اینو بریم آره فکر کنم باید لولمون بره بالا بیا اینجا بیا اینجا بیا همتون با هم farm کنم حوصله ندارم بیا هر کدوم دنبالتون بیا اینجا بیا اینجا بچی جون بیا یه چیز صد وجود داره که درصد اولش باید بگیریم آش easy. level 9 ایزی پیزی لول سکویزی اینم از این آه آه خب. آقا پشما من لولم ده شد خب ماهان توی این map هم یه چیزی داره به من نشون میده که آلان او task م از شد آه بعد برم این از این quest بریم open. compass nice بریم island بعدی لتس گو بذار اول stat امو ببرم لول بالا melee defense melee رو میبرم بالا که خیلی قوی شم من دارم همین قایق پیریه رو میگیرم اینجور چیزا سر من نمیشه یا خدا Madde küçtü. Ah. <laughs> بده بیا بریم بیا بریم island خرد بریم داداش بریم بریم تو کارش هسته بابا بابا استمپای رسید من 300 تومو نگه داشتم به یه چیز خفن خرج کنم خب پسر اینجا چی به چیه quest ه یه دونه monkey داره چی ان monkey ان لول 14 خب پسر بریم بشه این دیوسی که این وسطه بعد ازش کوست بگیریم سلامیو لاکینگ کینگا رو نمی‌بینم کدوم داداش این همه مانکی اینجا ریخته من مانکی داش اول با مانکیو بریم اول با مانکیو بریم کانفین 800 تا پول میده نایس بریم تو کارش من خواست از قوی شروع کنم من رو گرفتم لیتس گو بریم کلی مانکی بکشیم هاجی آره. ولی فکر کنم مانکی خیلی قوی تر باشه او دمج میده این دیگه واقعا دمج میده باید یکم از دش و چیزا استفاده کنم یعنی گوریلا کینگ قراره چی باشه <laughs> آبه میگم مفخوری بچه ای وا یکی از این دکمه ها رو پیدا کردم این دکمه ها چی هن؟ او یه دونه چست مثلا این دکمه ها فکر کنم یکی از منالای آینده باشه یه چیز خاصی بود دلم مانکیو آره یه دونه دکمه روی زمین بود بعدا بهت میگم کجای بیا بریم فلان اینا رو بزنیم بیاره آره شب آره. قشنگ شب شبه وای پنج تا دیگه میخوام برو که رفتم آشغالو اومد منه بیا اینجا ببینم بیا اینجا بچه سار نایس سپای لیول آب لیول یازده سه تا مانکی دیگه میخوام من میدونم یه دو تا مانکی اون وره بریم تو کارش بچه ها مثل که بعد از اینکه تا مرحله های بعدی هم بریم یعنی آیلند های بعدی باید دوباره برگردیم همینجا از همین داشمون فروت بگیریم بالاخره آره کلی از این بعد خرید کنیم کلا این کار داریم بیا اینجا بابا آها اینم از مانکی چهارم بریم این دو دیگه آها اینم از این مدی بله بله بگو بودو باید بریم کوست جدید رو بگیریم آره من آلاک شده کوست جدید گرفتم به من گفته برو گوریل بزن ولی گوریل پیدا نمیکنم تو من خدایی بذار ببینم داستان چیه بذار اینم از این گوریلا کانفیرم 8 تا گوریل پیدا کنین 8 تا گوریل باید پیدا کنیم یا نه ببین ببین این بغل جزیره یه دونه جا هست چه شده گوریلا اینجان اینجان اینجا بیا بیا بیا بیا یه جزیره جدا اصلا این تیکه بریم بریم داریم قتل عامتون کنیم گوریلا عام کنیم بیا جلو هلام <laughs> گوریلیو او دمتشو اینا دیگه واقعا بالا لول 20 تا داداش دست کمشون نگی با دارم میمیرم دارم میمیرم اوکی اوکی اوکی اوکی بیا با هم کنار بیا هم کنار نمیای پارت میکنم پارت میکنم این ببینم آها اینم از این لول اپ کجا این گوریلا میبینم که نصرتون داره منقرض میشه بدبختا بیا بزن تا من مردم برم <laughs> احمقی دیگه احمقی ها ویدات کردم نمیمونه بدبخت آه چیل با میمردم من آها لول اپ شدم آها بودو بودو بودو بودو نایس بابا کیندوز سگ اشغال <laughs> انشالله که دوبارش نمیریم خدایی آه کینگو پیدا کردم رفتم تو شکمی دوتا موش زدم فرار کردم سلام یرکینگیو وای غلط کردم ندارش بگم میمیری ها بکنم <laughs> باید لیولمون 20 بشه که بتونیم کاری بکنیم اصلا وای دارم میمیرم وای بس در چیزی نمونده منم لول 20 بشم بذار منم برم لول 20 و اوکی کنم بیا اینجا به خدا به تو دیگه نمیوازم بمون این از این آها لول 20 بریم تو کار کوست جدید باید بریم رو بزنیم آره من واقعا دوست دارم شمشیرم قویشه اصلا برام مهم آره آره آره دلامیو خب بریم تو کار گوریلاکینگ اوکی 2000 تا پول میده بس بریم تا جزیره خب برای بچه‌ها اومدیم اینجا مدری داره نابود میکنه وای آقا کن آقا ما ما حرکتش من مردم بابا من مردم من میذارم در میرم این از این دوباره برمیگردم آها ابیلیتی تو باگو تو حلقت بابا بعد بعد این از آها دوباره میذارم میذارم میام عقب اینم از این دوباره میذارم برمیگردم اوه وای من مردم مردی تو هم منو زدی آها میمیرم من میام آها میمیرم من میام من میمیرم وای بچ اینم از این من توی ریکورد نبود پسر پدرشو در بردیم 5 6 لول هم لول اپ شدیم مری آره خیلی من لولم 24 شده کجا 12 تا میتونم آپشن دیگه بذارم من یه جایی بود کار داشتم اینم از این مری کش به منم آپشناش رسید البته کلی من دمیجش داده بودم منطقیه بریم لول 24 یم الان الان باید چیکار کنیم بکنم لول 25 باید بشیم بیا بی یه level up ریز خودمون رو بکنیم داداش دوباره میخوام گوریلا کینگ رو بزنم مجبورم گوریلا کینگ داداش میاد اصلا آره آره میاد دوباره میاد بریم بس بریم دوستان منم یه بار دیگه بزنمش کلی level up شیم ایزی دو نفری بزنیمش آره میزنیم میزنیم نوبتی میزنیم اینم آره. از این بریم دوباره quest بگیریم گوریلا کینگ کانفرم برگردیم به جزیره سر من وقتی نبودم مده خفت کرد نابود کرد آ شنیدم رفیقا دست و بنده نرم کردی یعنی کشتیش بیا اینجا بد بدبخت فکر کی هستی هیچ کی نیستی این اسکل نگاه داره برای خودش چیز میزنه بیا بیا بیا بیا بیا دیگه بیا بیا بیا بیا من دور هوا گرفته خواب خواب زدم خواب بزنش بزنش بزنش بزنش ما آخرتم خرابه نه فکر کنم بمیرم خیلی ما تکلیف فرار کن فرار کیو بزن چه خوب کیو کردم چه خوب فرار کردم وای جونم خواب واسه ابیلیتی دارم میزم دید سه پوینت تموم میکرد ترکوندم عالی بود اصلا آره خیلی خوبه میتونیم تیمی کار کنیم وای بستر لول دی شدم و جزیره جدید آنلاک شده برای اون 422 متر دورتره پایرت ویلیج وای بستر نمیدونم میتونیم تا لول پنجا برسیم یا نه خیلی سخت در به نظر میاد برای هچ اینم از این بریم یه دونه قایق بگیریم بیا بهش مده این اسلوبم میخرم بیا بابا خسته شدم بخر این چیز خاصی نمونده همین یه island ه. ویلیج pirate ا. let's go او این نیست رسیدیم بچه برای من یه جای دورتر گذاشته نکنه تو با هم متفاوته جایی که نمیدونم تو کشتی تم جای دیگه دارم میبینم کشتی تو شاید اشتباه دیدی نمیدونم نمیدونم برای من داره اینجا رو ترک میکنه ولی OK شبیه همونجا شاید جداییم تو این مرحله احتمالا نه نه نه منم اومدم پیش تو نه منم اومدم پیش تو سلام سلامیا وا اینا رو نگاه pirate ها پایرت رو نگاه چقدر قویان با بچه این بود از اگه دوست part بعدی چه ببینید حتما توی کامنت ها بگین قلبای قرمز فراموش نشه و اگه هر کاری اشتباه انجام دادی حتما به ما توی کامنت ها بگین که چه کار بهتری میتونیم توی Blox Fruits انجام بدیم من که از این بازی خیلی خوشم اومده بدون خدافظ